Hallo zusammen, ich bin Sharon Wegmüller, mache die Lehre bei Bauhaus als Detailhandelsfachmann, bin mittlerweile im zweiten Lehrjahr und ich würde mich gerne ein bisschen den Berufsalltag von mir näher bringen. Ja, also am meisten schätze ich den Umgang mit den Menschen, oder? dass man ihnen helfen und beistehen kann, wenn sie irgendwelche Projekte haben und nicht wissen, wie sie es ausführen möchten. Ja, die Herausforderung für meinen Alltag sind vor allem Kunden, die vielleicht genervt sind, mit Reklamationen zu uns kommen und dass wir die gleichwohl eben empathisch, also einfühlsam mit ihnen versuchen umzugehen und einfach ruhig bleiben und ihnen so können die nötige Hilfe zu geben, die sie brauchen. Detailhandel erstmal, weil es wirklich eine sehr gute Grundausbildung ist, weil sehr viele Türen öffnet, so bezüglich BMS und dann tut die Branche, weil es wirklich sehr brillant ist, wie man die Einblicke erlangt, in all die unterschiedlichen Branchen, dass man wirklich auch heimliches Geschick erlangen kann, das man zivil anwenden können. So, jetzt habt ihr ein bisschen etwas über meinen Berufsalltag erfahren und wenn euch das inspiriert hat und gefallen hat, dann bewerbt euch doch bei uns.